Eh, uno de los libros que, me ha impresionado estos últimos tiempos es del autor portugués em, eh, José Luis Peixoto eh, y se llama Libro, nada más, así simplemente pero tiene una forma de relatar tan singular que me cautivó. Em, tanto José Saramago como Luis Sepúlveda han dicho de él que es, eh, eh, mm, un valor literario extraordinario. Bueno, soy Carmen Yáñez para Club Dante.